Eh, start. Lo. Ayan. <laughs> Uy. Ako na <laughs> eh, yung player to. What? May friendly fire daw. Ha? Huh? Wala to friendly fire. Ay, wala. Ano? Ang dami. Uy! Ah! <laughs> Yun ba? Yung mga bombs, ano? Lalabatan <laughs> ako? What? I'm dead! Oh. Ilang may revive man. Yeah. Ito ko story. <laughs> revive! Yeah! <gasps> I guess ah! Ay, <laughs> dali, dali! Naiiwan! Naiiwan! Naiiwan! Bitch! Ayun sila mga apis sila. Hindi, eh, mga... Pwede mo sila i-ally. Eh, Paano pagkuha? Bigyan mo ng ano, weapon. Hmm. Loh, na mo. Hmm. Ah, why pala. Ano? Ah, why? oh, oh. <laughs> Let's go, man. Eh. Uy, look! Ba't sila yun? Mm. Alam pa. Alam pa. Ultra mode. Beam siguro yun? Uy! Ouch! Oh, eh. Bitch! Tumbok! <laughs> What? Parang shoot, parang shoot. Low yan. Hey! What? knife, knife na. Knife, ninja. Ninja. Eu gosto. Joguei. É, caramba, não matei. <laughs> Revive, revive, revive. Lolo, lolo. Your precious ball has been captured. Your precious ball. <laughs> Precious bros. Three, two, one, flash. eh? complete. okay. Oh. Save me. Yan pa, ano man yan? Thief! yeah! <laughs> destroyer. Oh, destroyer. destroyer. okay, bitches. <laughs> Ataka. Easy life. <laughs> Sorry, super easy. Jarod, nahirapan ko niyan. What? Lalalala! Rami pakai tafu dan knife tu. Lagi. Jadi. Hello. <laughs> You what? You what bitch. Lo lah, mai bomba pula. Lagi. oh. Oh. oh. <laughs> Nama dia. Sige lang, sige lang. Ah! eh? Why you alive? Hoy! Hey! Okay. Ikaw, B, B, B. Oh! Oh! Oh! Oh! oh. Ah, super ninja. Ay, meron ka pala. Super Ninja. Super Ninja Black dude. <laughs> Torture. Yeah. Ah, <laughs> Mali. What? yeah. I'll be safe here. <laughs> I'll be safe here. Ah! Hey, look. <laughs> Yeah. tactics. What? uh, <laughs> you know, power up. Ulti Ay, namatay ka. <laughs> What? anyway. Hindi makabot. Ano? No! Ah!